再见，我的爱。嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！ True, true, true, true. はい

Wow. 你干嘛呢？你是不是傻？名字题。你洗头啊。 Mm. Mm. Mm. Hmm? Hmm?